ಈಗಾಗಲೇ ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂಥ ಶಾಸಕರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ರಾಜು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಇವರು ಮುದ್ದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳರಿಯದ ಕಂಡರಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಪು ಬೃಂದಾಪುರ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಕೆರಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಆಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಈಗ ಕೆರಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಯಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಕೆರಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಾರಿಬೈಲು ಮತ್ತೆ ಕುಂದುಬೈಲು ಕಾರಿಬೈಲು ಕುಂದು ಕುಂದಬೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಟೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ ಮನೆ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಡೀ ಬೈನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಹಾಕಿ ನಳ್ಳಿ ಹೊರಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಳ್ಳಿಗಳು ಅದು ಅದು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ಒಂಬತ್ತಲ್ಲ